是的，也就是我们的新探头新登场，骑入路 Racing 一五零的 ABS。那这边呢，弯道型的 Racing 二零一四年呢，它这边呢加入一些新的配备，全面呢搭载 G 六导入 B A C S 的可变进气系统，以及 S M C 水平上悬吊等配备哦。那这边有推出不一样的搭配，像是 ABS 以及 Motocan 的版本，让各个车友们。 适合他们的需求的一些款。那再看向我们呢，面对我们展示车区右手边这个呢，穿着非常低调可爱的性感晚礼服的兔兔。那现在所展示给各位的是 Racing King 180 ABS。那这边呢，它也是我们国内配备最丰富的 250cc 的舒可卡。那今年呢，我们进行了一个改版，成为国内第。一。 配备三碟刹的 ABS，所以它有超级煞的一个称号哦。那这边呢也加入了独有的影像科技 MotorCam，那各个车主呢在骑乘的时候，它的安全啊也可以更安心，更有保障。那这边呢也要麻烦各位媒体记者朋友们多多帮我们宣传一下哦，因为从今天开始到九月三十号的话，只要购买 Racing 一二五一五零。 我们就会送骑士的防水腰包、安全帽以及富邦产险一年期四万的失窃险。那如果是购买摩托看版本的话，另外还会再加上原厂的水声碟。那如果是购买 VCP 一八零 ABS 的话呢，我们会赠送不邦产险一年期四万的失窃险。那摩托 n 的版本呢，我们另外会加送原厂的水声碟。那相关的一些讯息呢，都可以看了一下我们的新闻稿，里面都有相关的规格。 宣传一下，因为我们明后天还有九月二十一号的时候呢，我们也有让各个就是北中南的一些车友，他们可以到台中、台北，尤其是明天的八仙乐园，还有台南这边，他们可以跟我们报名线上报名，然后试乘这两台新车。好的，那么现在。 我们就要开始示范喽，那将会由我们的安驾讲师小天这边呢，就是呢带领着，就骑着我们 r a c i n g 一五零 EVS 示范刹车以及转向。那在刹车的部分呢，主要呢会展示紧急刹车示范、单手前刹示范。 那在转向的示范部分，会示范 S 型还有 U 型倒锥，那就欢迎各位媒体移动你们脚步来到我们的试乘场地这边哦。那我们小天这边呢，他也会呃每个示范都会做三次哦，让各位媒体可以捕捉这个画面。 那现在小天呢，它现在会以时速五十哦，到我们前面这个两个角边的时候呢，做一个紧急刹车的动作哦。那这些都是有配备 ABS 的防锁死刹车系统，能够有效的缩短刹车的距离。 分为标准版的 Racing 125、150，还有加入 ABS 的 Racing ABS，以及拥有 ABS MotorCam 的 Racing ABS MotorCam。 人刹示范哦，在这边的 ABS 在急刹时也能维持良好的车身的平衡性，即使是单手刹车呢，也能加大刹车力道，将车子稳稳。 所有这些呢，都是在时速五十的时候呢，到我们最后的角度这边为我们的下车点哦。